Сейчас прозвучит песенка про ежика в исполнении хора Пельканка. Утром. Флорианты Штутера, Гудвин а Кольмас, Андреас Хессен, песни Перина Домалове, Ежик.